हमें आजकल आदत पड़ गई है मुझे आशीर्वाद दो मुझे आशीर्वाद दो ऐसा कहने की दूर दूर जाते हैं मुझे आशीर्वाद दो आशीर्वाद ब्लेसिंग्स प्योर पावरफुल एनर्जी खुद अपने आप को दो हर समय हर क्षण अपने चारों ओर जो लोग हैं उनको दो फैमिली को दो परमात्मा कहते हैं आपकी हर सोच हर बोल आशीर्वाद होना चाहिए तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं आदरणीय सिस्टर शिवानी कहती हैं तो जो दिख रहा है वह नहीं सोचना है वो सोचना है जो बनाना है अपनी इच्छा का जीवन बनाना चाहते हैं उसके लिए high vibration energy thought create करनी है कभी नहीं कहना मैं बीमार हूँ मेरे किसी से बनती नहीं पता नहीं मेरा क्या होगा मेरी किस्मत ही ख़राब है अगर हम खुद से ऐसे बात करेंगे तो हम चाहते हैं खुश रहना मगर रह नहीं पाएंगे क्योंकि खुद के लिए अच्छा नहीं सोच रहे जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करेंगे और जैसा हम फील करेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार और कर्म होगा अगर आपकी इच्छा का जीवन बनाना है तो हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद के लिए अच्छा सोचना अपने रिश्तों के लिए अच्छा सोचना कि सब कुछ मेरी लाइफ में परफेक्ट है परफेक्ट हो जाएगा नहीं ऑलरेडी परफेक्ट है अगर हम इन बातों को समझकर अपने जीवन में इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तो अपनी इच्छा का जीवन बनाना आसान हो जाएगा आप खुद बेटर फील करने लग जाएंगे आपका मन इतना आसानी से नहीं मानेगा क्योंकि उसने अभी तक जो देखा है पढ़ा है सुना है वो ही सारा टाइम सोचता रहता है तो उसको प्रैक्टिस करके अच्छा सोचना सिखाना पड़ेगा एक बार आपका मन अच्छा सोचना सीख गया तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा और आप कहेंगे कमाल हो गया अपनी इच्छा का जीवन बनाना इतना सहज है तो लिस्ट बना लें कि क्या क्या थॉट्स वर्ड्स हम सारा टाइम सोचते हैं और उन्हें सोचने से क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखनी है जब आप अटेंशन रखेंगे तो आपको एक एक थॉट का पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और उससे आपको क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है